مليونك مليونك يا بلا صباح الخير صباح الخير الشهيدان خليك مزيان صباح الخير مليونك صباح الخير صباح الخير finalzinho, finalzinho. بچوکا های مزینا چندی اصوات جد چنا یا سلطانا یا سلطانا سلطا سلطانه های میرانا کرم کرم والله شيخ هادي وملك شيخ سجمير رباب وقوة خرابة فسادة عوانا بنخڕۆهم بێژن ئامینە ڕۆ خوددانێ کەرەمێ جێشێگە لێلا لەشێ مەدەد حالێ سونەتی ڕحمەت گۆدەر و مەکان لێم کێم خودێشی خادی مالام تدا خدا فاكت بندم تدا خدا فاكت رحمة الداي وبابت حاصل وقدارا خازن ديوانا شي شيخادي قدر وقيمة يا خادي عليك السلام والله سلطان زياب شاشي خادم بابي شهيد كتطوافة خيرين بابي خيرين علماء خيرين إزديش الدشام أهل الغالب